大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈童话故事里面的公主与王子到底为什么总是能够相遇呢？开始之前，请各位务必按下订阅与关注小铃铛，这样老师下次更新视频，您才能够获得通知哦。 好，我们从小看到世界各地的童话，尤其是近年来的西洋童话，里面大多都是公主与王子的浪漫邂逅，以及丑恶的皇后要伤害公主，最后两人一起齐心协力打倒这个万恶的罪魁，迎来幸福美满的胜利人生。故事啊，它本身是这样的套路。但是各位有没有想过，为什么公主在外面好好的散步都可以遇到王子呢？ 王子啊，他自己不在自己的国家里面，跟着国王去学习治国，未来当一个明君，为什么要骑着骏马到处走呢？为什么我们都没有看见公主跟王子结婚之后是什么样的生活？一切都止于在婚礼美好的那一刻呢？今天呢，我们先来谈谈白马王子。这个我们先从历史上来看，在西洋欧洲的历史上啊，并不是像我们亚洲的文化一样。 大多时候都属于一个大一统的国家，无论是中华历史啊最乱的时候，大概就是五代十国的时期，才会有同时有很多国家的出现。其他时候啊，大部分都是大一统的朝代。当然，有些人或许会说，哎，不一定啊，春秋战国不就是至少也有十几个国家吗？这个比较不一样。为什么？因为春秋战国啊。 大体上还是归纳在周天子的名义之下所建立起来的各个诸侯国，这个还是有一点不一样的差异。其他的国家啊，包含日本、韩国、缅甸、越南，甚至是印度啊，大部分的时候还是以大一统的国家时期为主。不过欧洲就不一样了，怎么不一样呢？我们就稍微看一下过去的德国。过去的德国啊，在西元一六四八年的时候啊。 德国是由三百多个小国家所组成的领邦国，所以无论是亚洲世界啊再怎么样的分裂、朝代更迭，也不会同时有三百多个国家出现吧？要知道一件事情啊，德国的面积啊大概是三十五万七千平方公里，而中国大陆的面积啊大概是九百五十九万七千平方公里。 而在一个德国里面，就可以挤进去三百多个小国家。假如我们来看一件事，这三百多个国家，每一个国家的国王不要太多，他就只生三个王子就好。那么我们就可以确定，在同一个时期，德国这个国境的境内啊，就有一千多个王子的存在。这还只算在德国的范围境内，其他欧洲的地方我们都还没有进去算。所以说，我们可以知道。 这些王子啊，其实就是当时在中古世纪的欧洲，它算是一个名产了，对不对？都不少见。不过这里还是要说明一下，刚刚所说到的领邦啊，它的统治者不一定是国王，有可能是地方上的贵族或是骑士，他们拥有了封地，所以才能统成为统治者的阶级。在欧洲的封建时期社会里面啊，不同的统治者有不同的国家名称。 例如，由正统的国王来统治的区域，那就称为王国；如果是公爵所统治的领地，那就称为公国；由侯爵所统治的，就称为侯国；由爱喝红茶跟奶茶的伯爵所统治的，就称为伯国。而这以外啊，还有其他的，例如什么？例如骑士，因为战功，他也封了封地，有自己的领地，那他也可以变成一方的领主。所以在欧洲的社会上啊。 这些统治者的子女都叫做王子跟公主，所以在中古时期的欧洲，王子跟公主啊，都属于大批量生产的一群。一场平凡的社交舞会里面啊，可能里面都已经挤上了上百个公主跟王子在里面翩然起舞。那么问题来了，光一六四八年的德国的范围境内啊，就有三百多个国家，一个国家从这能够分到的领地是不是就那么一点点而已？ 而且不是每一个国家的领地啊，都是很肥沃或是有很多的天然资源的。比如说，我们看到那个美剧啊，一个叫做《权力的游戏》这里面，史塔克家族的领地啊，就是终年冰天雪地的领东城。在名义上，史塔克家族它是一一个公爵，所以所以是说他们的封地是一个公国，但是他的领地啊，几乎都是怎么样？终年冰天雪地，要多冷有多冷，要多穷有多穷的地方。 但是史塔克他生了很多儿子嘛，对不对？那么又有一个问题，哪怕是这些穷国，儿子多了，难道都可以分到土地吗？也都可以成为一方的领主吗？答案是不行的，因为欧洲的封建社会啊，跟中国没有差太多，都是以一个王子可以继承了国王的领地或者是头衔，主要是给长子，或者是由正妻生的嫡长子。 他才能够怎么样继承这个王位或是领地？那么其他的儿子跟公主怎么办呢？公主是比较好处理的，为什么？因为公主算是一个工具，是用来跟其他的国家的继承人，也就是其他准国王的一个长子来做通婚，来维持自己政治人脉的一个工具，或者是嫁给了国家里面的有钱人啊，富商或是怎么样地主之类的，来获得金钱的援助。 或是下嫁给战功卓著的骑士，留住保卫国家的人才。总之，只要公主的面容啊长得还可以，基本上就是一个很好使用的工具人。而大部分的公主都不会反抗吗？其实，大部分的公主都会接受这样的安排。 为什么？因为公主本身啊，她是完全没有谋生的能力，有一些呢连织布都不会，所以没有家世显赫或者是有家底富有的可以让这个公主去依附的丈夫，那么这个公主的下半生会过得非常痛苦，连当工具都没有资格了。那么公主是这样，王子就比较难处理了。为什么呢？因为王子本身说白了，也是一个游手好闲的公子哥，是比较多的。 本身也没有什么太真经的本事在自己身上，基本上就是领主或国王本身，他们自己也没有多余的本事去可以教导这些王子们，所以这些王子在成人之后啊，他们要面临的就是什么？面临就是离家出去闯自己的事业，基本上就是赶出家里面去了。那么，所以说这些小王子们呢，就必须认知到什么？如果自己不是王国的继承人，那么自己的未来很简单，就是一片茫然。 当然了，那个时候虽然这些即将失业的准贵族王子啊，社会上也不是这么虐待他们，还是有给他几条路，让他自己去选。虽然不多，但是还是有几条路可以去做的。例如什么呢？第一条路最比较可以确定的就是圣职者，也就是进入教会的体系来获得一定的收入，而就是信徒的供养，还有一些社会的地位。但是这些圣职者这个职业啊， 虽然大部分他也是只要你愿意，你都可以终身职的铁饭碗，但是它到底跟原来的贵族的头衔或者是你这个领地是不一样的，它是不能够世袭的职业。所以在很多时候啊，有拥有圣职者这个任命权的大主教或者是教皇，他们跟政治世家都是千丝万缕的关系。为什么？因为你这某某国家的儿子有可能来我这边上班呢，对不对？所以我们关系一定要维持好，而。 要知道一件事，圣职者也不是无限的名额，它是有限的。好，一个 <laughs> 萝卜一个坑，它是有限的。所以是说，有时候啊，这些拥有任命权的这些大主教或者是教皇啊，还会把这些额度哦来去卖给、来拍卖给这些的贵族世家，让他们能够去说认认养或不是买到这些的额度，让自己的儿子可以去任职。哦，这个是第一条路。那么第二种出路啊，就是你很能打。 去参加地方上的骑士团，或是成为其他国家的佣兵。那么这样，如果上战场你还打了胜仗，你就有机会可以获得封地。然后呢，你就可以脱离本家，成为自己的一方诸侯。不过这样的状况也不多，而且只限于啊这个王子。 真的是天赋异禀啊，非常非常能打，对不对？战场上啊，不但一个打十个，而且你开无双还不用集气，所以说你才有办法去获得了足以傲视天下的战功来获得封地，不然大部分的时候都还是只有给你的赏钱比较多而已，你是没有办法那么轻易的获得封地的。 而如果不是特别能打，哈，才能比较平庸一点的，然后自己的老爹啊，他的贵族的领地又小，也没有什么资源，也没有什么家底哦，那可能就只是一个骑士之国，他也没办法供养你这些怎么样这些小王子们的出路。那自己的武功又不好，那怎么办呢？这个时候啊，他们可以选择第二条路，就是说当什么呢？当见习骑士，或者称作他为流浪骑士。 去当什么其他大骑士或是有战功的骑士，他们的侍从就是他旁边的小弟啦。那那或是当一些地方的骑士里面的地位最低的骑士，因为你是靠后门进来的，你不是并不是真的你的武功很好。当然，这些由王子去转职的骑士啊，并不用像童话故事里面一样。 右手提宝剑，左手拿盾牌，骑着骏马去斩杀邪恶的喷火龙，或者是什么在暗夜里面啊去歼灭什么邪恶的巫师，然后毁灭他们的邪恶计划。这些当然是不用的。他们主要的工作是什么呢？除了战争的时候啊你要出去打仗之外，在大部分没有战争的时候，他们主要的业务范围就是去参加比赛，例如什么。 例如去赛马啊，去去赛马给他下注，或者去祭典上面跟别人比武来赢取奖金。那基本上基本上他围绕他们身边的都是去下注用的啦。那也就是说，他们这些骑士啊，流浪骑士或见习骑士，无论你是不是王子，基本上这些工作就是让你打工赚奖金的地方。如果比赛的不顺利，没有赚到足够的收入，那么他的生活啊，比一般百姓啊是好不到哪里去的。为什么？因为他身为骑士啊。 它还是有它必须要消耗的一些耗材，或者是一些设备的维护，所以是说它必须有足够的收入，而且你也不能只有赚到可以自己用的收入，你还是得去参加一些社交的场合，让别人认识你，未来有机会来委托你业务，或是介绍你一些对象，所以说你也要有足够的钱去参加这些社交场合，不然呢，你会过得实在是还蛮清寒的。所以说实际上啊，一些清寒的王子骑士啊，还是大有人在的。 当然，这些也还算好的。为什么？因为这些这些还是有找到出路的。如果你没有打赢，或是一些你的出路不是很好的，那你在比赛中啊，你可能就是骑马的过程中你摔死，或是比武之中被他打死，而且你输的非常难看，那么还有机会被这被这些群众啊把你抛尸野外，让你直接当乐色一样丢掉。哪怕你之前是王子，你输的太难看，输的没有光荣，你还是一样跟乐色没什么两样的。 那么，以上说的是在欧洲的中古世纪啊，王子的实际地位跟他们的职业生涯，他们要走的路啊，其实也说不上是轻松。可能小时候啊，过的是比较衣食无缺的生活啊，你不用去务农啊。但是基本上，你只要成年之后啊，跟我们一般人一样，你还是得接受社会现实的鞭打，也跟我们一样是怎么样被打得遍体鳞伤之后啊，才能找到我他们的求生之道。 但是这些王子的生活啊，也不是我们今天主要要谈论的主题，因为这些仅仅是王子的身份转职到骑士或者圣职者。王子他也是分不一样的，什么？另外一种就是属于英俊潇洒的王子。那这些王子呢，如果一样也没有继承权，基本上出路也也不会跟其他小王子差的太多。但是唯一不一样的是什么？人帅真好，对不对？所以他们的人生啊， 不一定要去当流浪骑士，或者是去当比武去赛马，他们可以凭借着自己的外表跟魅力啊，到处去找公主，没有错。这些王子啊，就会到处去打听富有国家的公主都会出现在哪里，然后想尽办法去跟公主邂逅，讲一些浪漫的情话，看能不能娶到富有的公主，那么自己的下半生就可以由公主的家里来包养。 自己也可以在公主的娘家里面或者是国家里面啊，谋求到收入不错而且社会地位不错的一个职位。这种野心啊，还算是比较小的。为什么？因为这样子的王子啊，他只求温饱，其他的还好，我都可以接受。比较有野心的是怎么样的？他不但有野心，又帅气的，他就把目光集中在拥有国家继承权的公主身上。也就是说，这个国家的国王他没有生小王子，他就只有公主。 那么这位王子啊，未来进门之后就有机会成为下一任的国王，或是下一任的领主，继承了这个贵族的头衔。所以啊，我们看到什么？他这些王子啊，他只要讨好公主一人，他就不用流血，最多多流点汗嘛，就可以成为一国之君。所以说啊，我们从各种童话故事里面看到的，比如说什么呢？比如说《睡美人》，为什么国王一声令下，就有无数的王子蜂拥而来，要去替公主呢？来去。 打败这个喷火龙，对不对？因为你只要跨过这个门槛，你野狗都可以变神龙。哪怕睡在床上的公主啊，她是一个不知道多久没有刷牙，头发也没整理，甚至呢连翻身帮她拍背的人都没有。可能棉被一掀开啊，里面都是屎尿的公主。各家的王子啊，还是一一样可以连命都不要，冲着跑去屠龙，对不对？赢了我就有天下了嘛。然后呢，要给这个公主啊来上一个深情的一吻。 这个吻啊，可能臭了一点，但是呢，换来的可能就是一个国家，所以说啊，这笔账啊，怎么算都划算。所以为什么王子一天到晚都骑着骏马，到处的唱歌撩妹，而且恰好都给公主遇到，那么这一点也就不奇怪了。哪怕白雪公主啊，像个尸体一样躺在玻璃棺材里面，只要还有那么一点点复活的机会，这个野生的白马王子啊，也愿意给她深情的一吻。为什么？ 因为有事有机会不是白不是，而且你白雪公主的背景啊，早就被本王子调查的一清二楚了。一切美丽的邂逅以及浪漫的情话，都是本王子的套路。这套路到底有多深？老师只能说，大海有多深，这白马王子的套路就有多深。 因为为什么？因为如果这个王子啊真的是多金又帅气，那么王子是不需要离开国家到处骑马散步的。就光邻国送来排队供他挑选的公主们，就让他忙到没空吃饭了，还需要出来去撩妹吗？呃，而且还是要去去怎么样吻一个可能还帮你拍背的，而且睡很久、嘴巴很臭的女人，或是像个尸体躺在棺材里面的女人嘛？不需要，对不对？因为他有继承权，他是有钱又多金的。 而这种野生的白马王子啊，肯定不会只聊一个公主。为什么？因为这跟跑业务一样，你会只跑一个客户吗？不会。为什么？因为量大人潇洒，只要够多的准客户开发的够多，那么接下来才能够提高你成交的几率。不然你聊一个公主，她后来给你说不行，对不起，我们再联络，那么你这辈子不就毁了吗？所以一般来说，一个王子啊，同时聊三个到五个公主，那都还算是保守的。 周游列国的去了才是最安全的保障。反正那个时期没有人录影跟拍照，消息传递也不灵通，也没有报纸去传递王子的一言一行。所以每个公主在遇到白马王子的时候啊，都觉得这个王子是只爱自己一个人的真爱。其实王子手上的公主名单啊，可能多到必须要造册，不然他可能会忘记自己曾经跟哪一个公主讲过什么样的情话，或是做什么样的约定，可能都会忘记了。 而且说白了，白马王子啊，本身就是一个找机会攀上裙摆当国王的渣男而已。所以，为什么会有这么多的昏君啊，贪图享乐，不善治国，让自己的小国家最后面临的亡国，这也就不足为奇了。毕竟，渣男王子他聊到了公主，有钱是有钱，有权利是有权利，但是谁说公主就一定是又白又漂亮又瘦的呢？ 对不对？而且个性还非常的好，然后唱歌小鸟都会来听的呢，也不一定吧，对不对？讲到这，每一个想当渣男的王子啊，最终都会找到冤大头的白雪公主吗？这就不一定了。为什么？因为富有国家的公主啊，她娘家也是很强大的，她不一定看得起你这个流浪的王子，所以你不一定有机会能够当上门的女婿，不然就是渣男王子。虽然人很好，但是运气不大好。 所以说，也常常被其他的公主发了好人卡，最终也没攀上公主的情摆。然后，那么这个时候怎么办呢？这样的王子啊，只能退而求其次，找不到公主，那么我只好找有钱的小姐了。所以中古世纪的时候啊，很多中年的骑士或是小王子娶到了年轻的富家女。所以说啊，他们的年龄啊，可能差了至少二十岁，也是常见的事情。毕竟啊，这些王子或是骑士啊。 聊人聊了二十年，哦，再不会你也聊习惯了，所以说有一些年轻小妹妹啊就经不起聊，就被他上钩了。而这些的骑士跟小王子都一定可以找到富家女嘛？当然也是不一定的，因为对方既然是有钱的有富商或是有钱的家庭，自然他也会挑女婿。你一个流浪的骑士、流浪的小王子跟你结婚，到底有什么样的好处呢？所以这个目标也不一定会达成。 那么这一些老帅哥或者是一些小王子到底该怎么办？所以最后一条路还是有的。怎么样？我找不到富家女，找不到公主，我什么都找不到。最后我就去找一个有钱的寡妇，对不对？有钱的寡妇嘛，她就需要了什么帅气又会讲情话的来去哄她，因为她本身不缺钱嘛。所以说我们看到了，就像童话故事里面的灰姑娘仙杜瑞拉，她的继母就是有钱的寡妇。 所以说，无论如何，灰姑娘的爸爸就算知道灰姑娘仙杜瑞拉是被虐待的，住在阁楼里面的，然后做苦劳苦活的，那么基本上他也只能装作没有看到。为什么？因为有钱的不是爸爸，有钱的是这个继母。以上就是我们所看到的童话故事里面的白马王子以及英勇的骑士，为什么总是会跟公主偶遇？ 而谱出浪漫恋爱故事的背景，而我们看到王子都是渣男跟废柴，那么公主真的就是那么的无辜吗？下一回我们来再来谈谈公主的美丽外表之下包藏的是什么样的城府跟心机了。感谢各位今天的收看，记得按赞与订阅，并且留下您对本集的看法。我是陈老师，我们下次见。